Telegramdagi Live sahifasini xabar berishicha, noyabr oyining o'rtalarida diametri 170 dan 380 metrgacha bo'lgan potensial xavfli 2004 UE asteroidi Yer yaqinidan uchib o'tadi. Ma'lum qilinishicha, kattaligi 3 ta futbol maydoniga teng keladigan asteroid joriy yilning 13-noyabr kuni Yerga minimal masofada yaqinlashadi. Manba: Qalampir Live Kanaldan uzoqlashmang. Birinchi yangiliklar faqat bizda.